O, kakvog čuda za mene pitak da se uda Dok mili misli da je želja luda Svaki pogrenjen prek sada budi greh u meni O mili, taj divan dan beše ko san Kada čujem žrtvi vrisak bezbrižan Al znam da si mi ti, moj je zli da baš ti O mili, kada krv počne padat na pod Dok se trebi ljudski rod se tad preskoči Onda mili u gužvu uskoči U ovoj zloj sudini Znaj da smo suđeni. Ja i ti Ola da I očejte nas svih U se zaljubih U mili